Mungu umwizera wese afite umugabane umwizera wese afite umugabane umwizera wese afite umugabane umwizera wese afite umugabane uwizera wese afite umugabane afite umugabane umwizera wese afite umugabane umwizera wese afite umugabane uwizera wese afite umugabane umwizera wese afite umugabane umwizera wese afite umugabane uwizera wese afite umugabane uwingiye wese afite umugabane uwizera wese afite umugabane uwizera wese afite umugabane uwizera wese afite umugabane uwizeye wese afite umugabane afite ku butoni n'uw'amahoro n'ukore umwene wese afite umugabane iradukiza shinga mwami bazwa muri byose nakutageje oh, twageze muri yesu twageze muri yesu turahemukira ubwishamone twese iradukiza shinga mwami bazwa muri byose me to your home. Yes, you are Yes, you la Wakati na Tu kuru Tu nami Wakuti kuru igual 음. 누나 umugabo witwagane mukarineza yarazi ko ari umugabo w'umunyamaboko kandi yarazi ko ari umugabo w'igihangange yayoboraga igihugu cyitwaga baburoni habayeho umugabo witwaga nebukadineza yarazi ko ari umugabo w'umunyamaboko bitwara umugabo w'igihangange yayoboraga igihugu bitwa nk'ababuloni umunsi umwe ashyiraho ibwiriza yo kubararira ikigirwa manake umunsi umwe ashyiraho ibwiriza kubararira ikigirwa mana cye hariho abagabo batatu zatura z'amashati bwetereko ati nyagasani ntidushobora guseka iyo mana iyo hariho hariho abagabo batatu zatura Lula kamesha kebedeko Ira Batinya gasani Nilushobora kusengi omana oh, yawe